бир эле массадагы эки ала борпон кардын үстүнө басып баратат бирок бири лыжа тээп экинчиси кадимки бут кийимчен бул мисал сыягы баарына белгилүү лыжа менен же лыжасыз эркек балдар кардын үстүнө бир тараптан бирдей күч менен аракет кылышат бирок бул күчтүн таасири башкача лыжасыз кардын үстүндө басуу өтө кыйын анткени таман аянты лыжа тебүүчү аянттан болжол мененйма эсе аз